But was kind of good cook. I think it's like, well, like, it's cool, so cool. Cada vez que llega un barco, la historia se repite exactamente igual. En 1520, Magallanes. En 1832, Fitzroy y Darwin. Siempre los fueguinos suben al barco como si fuera una isla nueva. ku asuallakka ku saathollakot piiqapta usa kiitsaftiinnaarra ku uskoinakuutta tavat joqallapsukkuikkarka qammaaltei taluutta tulqolaaperiarka qaaquttaatsit saujiksorsa ku anak taoks qaaqusattolka kura saltaa qarikki saa salla tässä tassaks taaqarhoyuhikkosuksi eksu taas se Pasitanau kisi tāna arka. Pasitanau kisi tāna arka. Kura keits anaksa tsai kolako. Kuatsa kohinako. Kamalte thalpittalai kirikwa. Malte smaska.